ですかはいこちらのアクティビティでですねお客様に地上 200m までエレベーターで上がっていただいて、はい、そこにいる子猫ちゃんを頑張って歩いていただいて助けて帰ってきていただくというアクティビティあ帰ってこなきゃいけないんだああの黒いのが子猫ちゃんかなあの黒いのが子猫ちゃんです子猫ちゃんを助けてエレベーターまで持ってきください今の状態だと愛着湧かなくてあんまり助ける気になれないんだけどあんまりねちょっとね黒い塊みたいに見えるけど実際はやっぱり猫ちゃんの、 甘い猫ちゃんに、えー、楽しみ楽しみなるほどじゃあちょっと頑張ります、ありがとうございますというわけで何はともあれ早速やってみましょうえー、じゃあミクさんスタートです頑張れえこれ何どこ今エレベーターで上がってるよねうん上がってるあ声聞こえてる私のえー あんまり聞こえないでも会話できてんな <laughs> 会話はできてんな会話はできてるあすごいえすごい猫助けてあ逃げた逃げた猫が頑張ってめっちゃ怖いああ ミク下見て一回下見てみてちょっと下見て下車通ってるあ偉い偉いおおすげえ見てくんじゃんこっち猫すげえこっち見てくんじゃん落としちゃダメだよ猫ちゃん 絶対違う絶対違う雑すぎる猫語って猫猫猫ちゃんとちゃんと抱いてあげてみっくかわいそうすげえシュールな絵面になってるからねこっち猫猫がやばい きさんおかえりただいまどうだったすごかったすごかったいやでもすごいすごいこれすごいよこれねすごいいやでも早い方だと思う多分進むの、うん、これやばい語彙力がないなさすぎる語彙力がやばすぎる <laughs>